Yo, what's up, fam? Yo, what's up, the Walker s q o a d 好，好久不见了啊。那现在订阅多少？一万五啊！一万五块，一万六。那这是我们一千订阅的 Q&A。那今天 <laughs> 哦拍摄杠诶，哦，对大家很不好意思，因为呃那段时间在忙什么？就是在忙出其他的 v l o g 啊。还有真的是，我只能说到目前为止，我只应该只收过。 一个 hated 的 comment，所以基本上大家都是非常 supportive，非常支持，大家都充满着非常正面、非常好的能量，所以也就是为什么我们 Walking Nation 有办法在这么短的时间内，这么快的速度成长。那今天废话不多说，马上来带给你就是 Will Walker 的 e n d i n Q&A，Let's do this。 好，第一题，Jenny Liao asks, I'm a little older than you. 哦，等等等，我不要念，看截图。I'm a little older than you, but 啊，还是念一下了。I'm a little older than you, but always inspired by you when I see you saying that you're gonna work hard and achieve your goals. but unlike you, I procrastinate a lot. How can you be so productive? Do you have any tips or motto to inspire yourself? And uh, the answer is yes, I do. First of all, 我要解释一下，我我不喜欢，就是我不想要让就是大家对我有一个怎么说完美化，因为我并不是随时随地都。 非常的 productive，反而是我有非常 productive 的时候，就是非常有效率的时候，也有非常没有效率的时候。那我觉得这是一个 cycle。当然，我们要试着 max 到我们 productive 的时候，然后 minimize 我们不 productive 的时候。但是这就是在呃怎么说，每一个东西都有一个 balance，所以 you have to find that balance。那每一次你在 work hard 的时候，you gotta make sure that all those hard work 就是你是聪明的在 working hard，所以你要一直不断的去 improvise 你的 technique，然后每天都在想什么，在继续 improve。 最重要的是休息，还有就是休息，就是说睡眠，还有娱乐的活动，因为这非常重要。你要有一个，你要身心健康，就是 like 怎么说，you might have to be fresh，懂不懂？你才有办法 work efficiently。身心健康真的很重要，你要把你的生活作息调到，生活作息是最基本的，要把它调到非常的好。那你在想什么事情来说也会比较顺，在做一些。 比较重大的决定的时候，也会有一个很清楚的头脑，让你帮助你做这个决定。然后，关于我的 motto，有一个就是 Casey Neistat，就是我非常尊敬的 YouTuber，也是那唯一的 YouTuber 让我今天变成 YouTuber，就是他 inspired。他的 motto 就是 Do what you can't。别人跟你说你不能做什么东西，是因为他们自己没有办法做到，那你不用管他们，Cause you gotta prove them wrong。所以你就证明给他们看，你有办法做到。 So do what you can。然后再来就是另外一句话，忘记谁说的，But 呃，我觉得很对，就是说，You gotta do what you gotta do in order to do what you wanna do。那意思就是说，你要先把你该做的事情做好，你才能做你想做的事情。那也是基本上为什么 YouTube 在我牙医系就是学习方面上帮助那么大，就是因为我知道我想要做影片，所以我必须先把我的课业是最基本的做好，那我就会更有效率的去 work，不会想说就是拖拖拉拉这样子。 希望能回答到你的问题。Next up，第二题这是 What is your lifetime dream? Where do you see yourself in five years, and how does your channel fit into the big picture? Bigger picture, sorry. A lifetime dream 就是能够跟我的家人、跟我的朋友一起享受我的成就，能够不受就是地理的位置我限制而就是工作。 然后最好当然是到处旅游，因为工作关系或什么的到处 travel。因为我觉得这世界很大，我们需要多多去 explore，因为还有很多东西我们都还没有还没有就是还不知道。所以，Yeah，that's my lifetime dream。工作说工作不是像工作，就是兴趣，自己的兴趣，有办法找到那个对你工作的热爱。那我觉得。 如果真的很享受的话，你其实也会不知不觉就不会去想到你其实在工作。那五年之后呢？我绝对，我认为我的 channel 的订阅绝对会破百万。那几百万现在还比较难看得出来。那我觉得这个五年之后呢，我觉得我应该是全台湾数一数二的 YouTuber，就是媒体、新媒体，就是非常有影响力的一个人。那 我也希望大家继续支持我，让我到时候以可以以我的能力帮大家，就是更新奇、更有趣、更棒的东西。那我基本上今天我做 YouTube 最大的原因，就是因为我觉得我今天真的是一个非常。 幸运的人，所以呃，我想要回馈给大家，就是说，今天既然我在英国生活，有这么棒的环境，这么棒的环境，我想要有办法拍摄给大家，就一下我的 life，还有我的想法。那也希望鼓励更多人勇敢去追自己的梦，期待大家实践自己的梦想。OK，穿插一个那个 AD 的那个题目好了，请问 AD 科系是？哎。 我自记我讲经济系，不，你先回。说经济系，经济系。 <laughs>